哎，对，可以吗？因为我我我比谁大，对，扣了墙啊。等一下。 哎，你准备把这个要给那个……好好好，你点给我嘛，好好，谢了。嗯，我要拍你非常认真的小想，赶快去。 <laughs> 想一下，为什么我们会办一个 half birthday？那 half birthday，顾名思义呢，就是一半的生日。一半生日什么意思呢？你的一岁是一年，那你一半的生日就是半年，所以就是在半年前提早过生日，就是 half birthday。Baby's half birthday，意思就是他在六个月的时候。 但是为什么会有这个呢？这个我有特别去查过，在北美的文化呢，小朋友他们过生日的时候，就是在学校跟老师跟同学，他们就会很开心。可是很多在 Spring Break 跟 Summer Break 的小朋友，他们就没有其他小朋友一起过生日，那那个小朋友就会觉得很伤心很难过，所以学校老师就会给小朋友过，就是 Half Birthday，就是在半年前就先过了。 这个 birthday，像 Mira 是四月四月生的嘛，那她的 half birthday 就是十月。half birthday 特别的是就是 half，所以。 生日蛋糕也要一半，呃，杯子蛋糕也要一半，意义就是还蛮好玩，就是所有东西都是一半。那我做那个杯子蛋糕，我觉得超漂亮的，我觉得大家还蛮推荐，大家可以去看一下。还有我请私厨的老板娘帮我做一个一半的蛋糕。然后我这次的主题是蓝白色，所以大家也都穿蓝白色这样子。好，那。 就分享结束了，我们又多一个可以办 party 的选择喽。好，就这样，see you next time，bye。